Ah, ich bin müde. Was geht? Ich wollte ein bisschen über Pokémon reden. Das neue Pokémon Sword and Shield wurde präsentiert auf deine äh, Pokémon Direct oder Nintendo Direct. Was auch immer. Oh, fuck, bin ich müde, ey. Es sieht verdammt gut aus. Eine Sache, die mir auf jeden Fall sofort aufgefallen ist, ist, dass die Map aussieht wie Westeros. Es hat sogar oben diese, diese Wand What the fuck? Brace yourselves. The Ice Pokemon are coming. Er sieht wirklich so aus. Vielleicht ist ja Jon Snow dann der, der Anführer der Pokémon-Liga. Kann ja sein. Auf jeden Fall sieht das mega, mega geil aus. Die Grafik ist von Pokémon Let's Go übernommen. Der Grafikstil aber doch ein bisschen noch verfeinert. Ich glaube, das hat ja so ein bisschen mehr Cell-Shading mit drin. Also so so dieses windbreaker artige kam da noch ein bisschen mehr durch und ich glaube, das wird auch noch stärker werden dann in der finalen Version. Die Starter-Pokémon Sehen auch ganz in Ordnung aus. Tatsächlich. Ich bin für das Hasenvieh, das wahrscheinlich ein Feuerkampf-Pokémon wird. Yes! Jedenfalls, es gab schon direkt am ersten Tag, direkt nach, nach der Präsentation, kamen schon so nach und nach die ersten Memes. Auch das mit Game of Thrones, das war da auch mit drin. Schauen wir uns die mal an. Ähm, me, äh, warte mal. Hashtag, Hashtag, Hashtag. Ich bin zu blöd gerade, um nachzudenken. Oh, ich brauche einen Kaffee. Hashtag Pokémon Sword Shield. So, wir gucken uns das mal an. Pokémon Grass, Pokémon Fire. Das ist Mimeon, das ist... Hoppla! Das ist, äh, wie ist das Affending? Irgendwas mit Affen. Fire Fighting, yes! Water Fighting, <laughs> yes! Grass Fighting. <laughs> Und das... <laughs> Fighting, Fighting! Yes! Bitte, bitte! Wir gründen den Pokémon Steroiden Club of Bodybuilding. Warum denken eigentlich alle immer, dass das Hasenvieh zu, sich zu so einem Fußball-Pokémon entwickelt. Ey, wenn das so ein scheiß Fußball dann hat, dann quitte ich. Nee, dann gehe ich einfach aus Prinzip, nehme ich das Pflanzen-Pokémon. Und jeder weiß, dass die Pflanzen-Pokémon die uncoolsten sind. Ja, ich hab's gesagt. Aber habt ihr dieser Samen genommen? Nein. Alle haben entweder Glumanda oder Shiggy genommen. Wer von euch hat dieser Samen genommen? Nein, hör auf zu lügen. Du lügst. Schild <laughs> and Wort. Attack und Defense. Hm. Welche Edition werdet ihr euch holen? Schreibt es mir in die Kommentare. Unten, ich werde mir Schild holen. Eigentlich wollte ich mir Schwert holen, aber Ducky äh, wird sich auch Schwert holen. Und da ich sowieso Main Parler bin in Final Fantasy, dachte ich mir, dass ich mir dann doch eher vielleicht Schild zulegen sollte. Außerdem ist das logischer, wenn wir uns beide verschiedene Versionen holen. Pokémon Sword, Pokémon Shield, Pokémon Gun, Pokémon Arrow, Pokémon <laughs> Nunchuck, Pokémon Greenit, das wird jetzt, das artet aber ein bisschen <laughs> aus. Pokémon Chainsaw. <laughs> Pokémon Tactical Nuke. Äh, ach du Scheiße, ey. Viele sagen ja, dass äh, das nächste Pokémon Pokémon Gun heißen wird. Ich glaube eher, es wird sowas in Richtung Pokémon Arrow gehen. Darky auch vor allem. Weil Gun ist halt weniger jugendfreundlich wie Sword and Shield. Ich meine, Sword and Shield kommt ja aus dem, mehr aus dem Mittelalter zur Zeit, zur Zeit der Ritter. Gun passt da einfach überhaupt nicht rein, aber Arrow würde dann besser da reinpassen in Sword and Shield. Also ich denke, es wird eher so Arrow werden. Tactical Nuke. Yay, ich mach die Pokémon-Liga. Hey, warte mal, ich habe eine Idee. Ich skippe einfach die ganze Pokémon-Liga und nuke sie ins Jenseits. Bam, Instant Champion. Was wollt ihr machen? Was wollt ihr machen? Team oh. Rocket? Okay, hier, hier habt ihr meine Nuke. Bam, tot. Oh, hier haben wir wieder eins. Job. Äh, Name, Score Bunny, Job Warrior, Special Trait, an Unwavering Spirit. Name, Grookey, Job Wizard, Special Trait, a Boundless Imagination. Name, Sobble, Job Cleric, Special Trait, Crippling Anxiety. Wieso denken alle eigentlich immer, dieses Vieh ist, äh, das Memeon? Hieß doch Memeon, ne? Memmion, doch, das klar, das hieß Memmion. Äh, wieso denken eigentlich alle immer, das ist so eine Heulsuse? Hört auf, Memmion zu diskriminieren. Pokémon Brexit, Pokémon EU. Oh! Shots feiert. Das ist ein ganz heikles Thema. Ich bin natürlich für Pokémon EU. Pokémon Bolt and Brash Version. Pokémon Belongs in the Trash Version. Leute, warum hältet ihr Shield? Pokémon Shield ist auch cool. Was wäre denn ein Ritter ohne sein Schild? Man kann mit dem Schwert zwar angreifen, aber Verteidigung ist der beste Angriff. Das weiß doch jeder. <laughs> oh Mann! Darauf wurde ich auch aufmerksam gemacht, dass das Memmion tatsächlich den Merkel-Move macht. Ist vielleicht Memeon eine Verkörperung von Merkel? Oder vielleicht ist Merkel ein Pokémon? Pokémon übernehmen die Regierungsführung. Vielleicht sind sie schon unter uns. Okay, das war's für heute mit dem Video. Ja, ich wollte so ein bisschen Memes angucken im Video mit euch und äh, ein bisschen über Pokémon reden. Das wollte ich eigentlich schon seit dem ersten Tag. Aber ich kam irgendwie nicht dazu, weil ich zu faul war. Liken, revanchieren, abonnieren und bis zum nächsten Video.